¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Real o Virtual. Sí, ya sabemos que hemos tenido el canal de YouTube un poco desatendido últimamente, pero volvemos a la carga con más fuerza que nunca. Hoy os voy a enseñar Pixel Reef, un juego bastante entretenido que nos ha sorprendido muchísimo, en el que simulamos que nos encontramos en clase, la profe quiere enseñarnos el sistema digestivo o algo así, y nosotros la verdad es que nos apetece hacer algo más interesante con nuestro tiempo, como por ejemplo jugar a videojuegos. Y este es el menú principal de Pixel Rift. Aquí delante tenemos un vídeo bastante gracioso, el típico anuncio de ¡Eh, chaval, estás aburrido de jugar siempre a lo mismo! El niño se pone loco, le dan el videojuego y bueno, <laughs> la verdad es que vale la pena verlo entero, lo tenéis en la, <laughs> en la web de Pixel Rift. Y bueno, pues este es el menú. Este robotito nos dice que miremos abajo, que nuestros juegos están aquí delante. Y aquí los tenemos todos. Son 4 o 5 niveles creo que son, el 1, 2, 3, 4 y 5, pero en la demo solo está disponible 3, cada uno un año, 78, 90 92, bueno, ha salido aquí el cartel delante, 82, 89, 94 y 99. Ya veis que tenemos posicionamiento absoluto, es algo que no está habilitado todavía en la, demo que hay disponible en la web de Pixel pero su creadora, Ana Ribeiro, nos ha enviado esta versión experimental para que le vayamos echando un vistazo y probando el posicionamiento que nos funciona perfectamente. Así que vamos a empezar. Vamos a jugar a la Game Boy. Creo que no... ahora sí. Nos quedamos mirando. Y ahí está, el bebé se pone contento. Y vamos a clase. Y aquí pues tenemos pues la típica clase con muy pocos alumnos. Nivel 3, año 89. Y aquí llega la seña con cara de pocos amigos. Y bueno, este es nuestro primer vídeo con un juego con el DK2 y comentar por ejemplo que se nota perfectamente en el ventilador se ve cómo está a otra distancia del, del, techo. Se nota el efecto 3D que llega mucho más lejos que en el DK1. En el vídeo puede que nos des cuenta, Parece una tontería, pero no lo es. O sea, se nota perfectamente el efecto del ventilador. Igual que la maceta del fondo, se aprecia la, la profundidad respecto a la pared. Por no hablar de nuestros compañeros. Entonces, aquí nos quieren enseñar el sistema digestivo, me parece. Al menos ese dibujo que hay ahí. Parece que sí y como no tenemos muchas ganas de atender, pues vamos a hacer un poco el gamberro, o la gamberra en este caso, porque ya veis que tengo pulserita, que tengo falda, y mi Game Boy es una Game Girl. Porque el juego está hecho por una mujer, Ana Ribeiro, brasileña, guapísima por cierto, y bueno, pues le ha dado un toque muy especial, y la experiencia ya veréis que es pues, de lo más entretenida. Mientras la señora se dedica a dar clase, pues podemos coger este boli y lanzar pelotillas de papel a este para despertarlo. En la papelera también podemos encestar. A ver si lo conseguimos. Un poco más bajo. Ahí está. Llega la selección brasileña de fútbol, muy contentos, muy bailarines. Se ve que todavía no habían jugado con Alemania. Y bueno, el objetivo es tratar un poco de, pasárnoslo bien. Enseguida vamos a jugar a la consola. Podemos seguir tirando incluso a la maestra, <laughs> que se cabrea bastante. Y bueno, ya lo mío, estoy en mi mesa, tengo mis libros, que parece que los pueda tocar. La escala la verdad es que la veo enorme, veo todos los personajes demasiado grandes. Oh. Y bueno, voy a mi Game Boy. Diesel Rift, aquí podemos jugar. El tamaño de la Game Boy es <laughs> exagerado, la verdad. Menudo ladrillo. Yo creo que es más grande que el libro que tengo ahí en la mesa. Los bordes se ven muy gruesos. Y bueno, vamos corriendo, disparando. ahí que nos salimos de la plataforma. Parece que me está haciendo cosas raras el pad seguimos por aquí. Veis que la podemos agachar debajo de la mesa para hacer como que seguimos atendiendo y seguir por donde iban. Saltamos por aquí. ¡Y el dragón. Field Master. Fijaos, al meternos aquí en este portal, cambia totalmente. Tenemos el personaje delante de nosotros. No alcanzamos a darle al dragón. Con lo cual tenemos que usar algún truquillo del mundo real. de nuevo. Y ahora sí, lo tenemos aquí. Podemos darle un poco. Ves que le baja la barra de vida. hay que bajarlo otra vez. Así conseguimos darle de nuevo, y esto... quieto. Que no me queda vida, como Estoy aquí distraído hablando con vosotros. curioso porque es, es un sprite 2D, pero el efecto es curiosísimo al tenerlo aquí delante de nosotros. Otra bolita más. tanto <laughs> es fácil cuando se mueve tanto. esta vez no va a volver a subir. Así que acabamos con él aquí. <laughs> Muy curioso el efecto, ¿eh? Y bueno, pues hemos superado el nivel. Ya veis que es una propuesta súper original, <laughs> en plan como la peli Origen, ¿recordáis? Cuando es un sueño dentro de otro sueño pues aquí estamos jugando un juego dentro de otro juego. Y esto ha sido la demo. Yo sí que os pediría que si os ha gustado, pues que sigáis el Twitter, por ejemplo, que lo tenéis ahí, y que votéis por el juego en, en Steam Greenlight, que la campaña está todavía en marcha y necesita nuestra ayuda. Ahí tenéis a la señorita Ana. Y bueno, pues nos ha encantado el juego, y espero que a vosotros también os haya gustado. Así que, nos veremos muy pronto. Hasta otra.